先说姚雅慈跟罗斯妈妈造型很像的人，你们不要侮辱造型团队，好不好？懂不懂？欢迎来到 c o i n 最前线，Hello，大家好，我是沈主播，今天就要来聊聊呢，模仿范里面一九九零年代里面的流行造型跟穿搭。大家有想象一九九零年代是个什么年代吗？一九九零年是个很重要的年代，你知道吗？因为是我出生的年代。 有没有觉得我这一套是在致敬哪一位角色呢？《模仿犯》之所以这么红呢，其实不光是它的原作的这个小说本身，它的故事架构已经非常非常完整，有吸引人。在台湾这边的改编呢，其实也花了三年的时间去做田野调查整个编剧融入到台湾的文化跟时代背景。 以台剧的规格来说，很难得有单集近千万的预算在制作。那它的造型团队是林玉云跟舒婷回去做指导。好，我们先从那个九零年代的主播照来看，哈，这些主播穿着都非常非常正式，然后有宽宽大大的这种肩膀垫肩都垫得很高，领片也偏大，然后基本上都是上下套装为主，有感觉吗？ 因为他现在的主播发现他的腰身很明显，然后肩膀也缩小，虽然有垫肩，可是是比较合的，比较窄肩的，看起来不会那么宽大的感觉。那有时候可以是无领，有时候是里面是小洋装，所以搭配性来讲不会像以前那么的拘谨，然后也多了很多活泼的颜色或者一些穿搭的造型。那我们再回到模仿范的咬雅齿来看，它虽然就是那种复古的颜色，我觉得它很厉害是。 它融合了九零年代的这些复古颜色跟这个鳞片大大的元素在里面，可是呢，它的套装并没有。 像过去这种真的是九零年代穿着这个宽肩，让它比较修饰身材，肩膀窄一点点，所以它是融合了九零年代需要的这个复古元素，结合现代的流行女生的线条，去做出这样的造型，我是觉得蛮厉害的。当然，它的头也是有高高的，很像半瓶山的头，它只有这个上面的地方有一点点蓬起来，但是下面还是。 以拉长的线条去做弧度，但是我们回到九零年代的这个主播来看，他们大部分都是呢，整个都是蓬的，然后到下面是没有层次的。我们来看一下这个第一集的有一幕，他们在会议室里面开会嘛，那陈和平不是晚到了吗？这时候呢，姚雅慈是穿着就是豹纹的狮子衬衫。 然后叼着烟，看起来就是主管一样嘛。陈和平有不断不断一直想要抢过他的地位的感觉，不断的插话，或者是说我有什么新的想法，可这时候都被姚雅慈抢回这个话语的主导权。那其实，在他的造型里面呢，其实就蛮符合他想要带给人家这种职场女强人的气势。虽然最后还是被干掉了， <laughs> 到底为什么会死掉？一直觉得他可以被救起、救活。 有些人说，为什么她的造型跟罗斯妈妈很像？华灯初上的年代是在八零，模仿范是在九零，所以他们两个年代其实很相近，所以有些造型上会觉得，哎，好像蛮像的，多多少少很雷同，但是细节上还是可以看出不一样的地方。罗斯妈妈虽然也是波浪的长发。 比较多的是公主头，我觉得服装上面啊，款式上也有一点差异。虽然也是套装，不过在她那个角色里面，因为是妈妈桑嘛，好像多了几分女性的颜色，比较温柔的颜色，比如说有粉红色啊，有白色啊，应该说比较女性一点，然后没有那么的多的干练。但是在这模仿范里面，很多的印花是豹纹、红色或者是像这种墨绿色。看到一样是西装领，可是它那个西装领边缘是圆的。 领型是圆的，但是姚雅慈这几张的主播台的外套，都是像这样子的，很利落的尖型的西装领，剪裁上都还是有点差异。那些说姚雅慈跟罗斯妈妈造型很像的人，你们不要侮辱造型团队好不好？懂不懂？我们的主角郭晓琪跟陈和平，那我先来回顾一下九零年代的男士西装穿起来的感觉是怎么样，现代流行的西装是不是差异非常大？ 现在的就是很合身，然后有很多领型的变化，甚至领片上还有一些光泽感。可是九零年代的基本上就是很像直筒型，肩膀宽宽，腰身也宽宽，重点是裤子也是宽的的直筒裤。所以，我们回到郭晓琪跟陈和平来看，你会发现这这几套他们复刻的形状呢。 都是属于这种裤子很宽松。非常记得有一幕是郭晓琪，她背对着镜头走出去，发现天哪，她的裤子这么宽松，很想把她抓抓紧一点改小。 <laughs> 还有一个重点是。 当时九零年代领子都是标准西装领，你看到这领片就很大。那现在领型很多变化，有剑领啊、圆的啊、无领啊，直接袒胸露背，把这边啊露胸肌的啊。那我觉得这些西装跟过去九零年代的相比，都还是有带有一点点现代的线条，像是领型就没有像以前这么的大片，它领型稍微修身一点。不过腰身啊、裤子的直筒型，就是仿照九零年代这种宽松线条，好像看起来不会像。 陈雷的衣服套在他的身上。九零年代还有哪些流行的元素，我们就可以看到大超。大超这个角色你喜欢吗？喜欢。我觉得他演的真的很好。知道他是演那个吗？我不知道。不知道，真的假的？ <laughs> 完全不知道，太厉害了！太厉害了！我们来看一下九零年代流行些什么。这谁啊？陈啊。啊，帅啊！ <laughs> 他的发型有点中分吧，然后两边厚厚的。 然后在造型上面，棒球外套，然后搭那种大雪梯之外，他就是穿那种背心，然后里面搭毛衣。哎，我觉得他在这里面，就是他是一个很重要润滑剂嘛。印象很深刻的是，他跟勇哥不是是师师徒制嘛，所以他一直想要帮勇哥出头嘛。就是勇哥不是被迫卸下刑警这个身份休息那段，因为他女儿不是受害嘛。而且会感觉他真的是很神奇，然后这个情感就很浓郁，我要帮，就是很有点像。 怎么讲呢？他在里面，他是一个职场新人警察的这个角色嘛，所以穿搭上是比较偏九零年代年轻人的穿搭。那我们刚刚也讲的，不管是像棒球夹克啊、大学帽、T 恤在里面啊，或者是背心加毛衣啊，这些都是九零年代流行的服装造型元素。再来，有哥啊，我觉得有哥， <laughs> 我一开始还以为怎么是抖动康的镜头前面。 对，对我对他印象就是报告班长。我们那个年代，那那时候真的很帅。他在这出戏，我觉得啦也是很帅，就是有一种对直男爸爸，其实内心是很爱小孩的，可是表面上却就是武装来，就是来。 强压小孩子要听自己的话的那种感觉。那勇哥服装其实也是在九零年代很流行的元素，就是皮衣外套，因为当时就是有机车文化嘛，大家喜欢骑重机。勇哥这皮衣外套，你不觉得它表面都还有点仿旧吗？那个整个外轮廓，它是一种很像。 圆圆的那种感觉，比较宽松的啊，落肩的这个效果。但是我很好奇，勇哥从头到尾好像都穿这件皮衣外套，他到底是同款有很多件呢，还是？ <laughs> 那除了服装造型之外，我们看到这个美术其实也蛮厉害的。不管是当时年代这种箱型的电视，或者是箱型的电脑，还有那个是透明壳的手机，就是它还会发亮。我觉得这些道具现在应该都是找不到了吧。 重点是那个手机上面那个吊饰还是英文字，你知道吗？以前都很喜欢拿那个英文字拼成自己的英文名字这样。然后那个游戏卡带，就感应不灵敏，都要吹一下，然后再放上去。对，不知道，就大人吹就跟着吹嘛。日本在二零一六年呢，也有拍一个模仿版那女主角是中谷美纪演的。嗯，tempo 稍微有点慢。在原版的日剧里面啊，小鹿这个角色。 她其实是一个已婚妈妈，也怀孕生小孩了。那她有她的抱负，想要回到职场。但相对在小鹿这边呢，她是一个职场新人嘛。那有一幕我觉得印象很深刻，就是主管就对着小鹿说：“你做的很好，但你不要两年后就跑去结婚生小孩，很可惜。”其实这些都是在这职场上，好像对女性就多多少少就比较没有那么的友善。 那所以后面呢也会带到牙齿说，其实他已经有小孩了，却没有公开，也没有曝光这件事情。对啊，有私生子就有私生子啊，为什么好像他死后还要把私生子曝光或什么什么的？剧中会要隐瞒这件事情，也是怕他公开就会影响到他做主播的这个，影响他的形象还有工作这些。不用加油哦，我们现在已经很好。了。 好，以上就是我们在模仿范里面看到的九零年代的流行元素。你在模仿范里面还看到什么我们没有发现的细节吗？欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们下次见，拜拜。